वो तनहा कौन है अल्लाह अल्लाह बादशाह वो कौन है अल्लाह कौन है अल्लाह शान है अल्लाह अल्लाह उसके सब निशान है جل الله الله الله ما في قلبي غير الله